Kalau tadi kita dah belajar SBR RBS dan saya dah bagi contoh setup support become resistant ataupun support breakout resistant. Kali ini kita akan bagi contoh resistant become support eh iaitu roller whistle fenomena yang kedua dipanggil resistant become support di mana price naik ke atas membuat resistant and then kita mencari significant resistant price turun ke bawah and then naik ke atas breakout kita punya resistant break ke atas and then jarak daripada atas sampai bawah lebih kurang 50% and then bila price turun bawah kita mencari peluang untuk buy di kawasan roll reversal fenomena di mana resistance tersebut kemungkinan besar akan menjadi support ok kalau saya bagi contoh di sini bersama kita adalah New Zealand USD daily eh, daily ok di sini kalau saya dah lukiskan satu contoh di sini kita ada significant resistance resistance resistant resistant which is very very significant eh sama baris actually dia betul-betul sama baris sini 1 2 3 and then di sini kita ada another resistant tetapi kalau kita compare kan kita bandingkan yang atas dengan yang bawah yang bawah adalah lebih significant lebih significant sebab ianya mempunyai resistant yang sama baris okey exactly sama baris Alright, and then di sini price daripada bawah the break kita punya significant resistance. Saya tulis sini ialah kita punya significant resistance. SIG <coughs> resistance. And then price break breakout, breakout dengan clean breakout dengan satu batang besar. Ini price jadi support balik. So bila price jadi support sini kita punya significant resistance ni bakal menjadi SSR significant support and resistance dan you perhatikan price naik ke atas break you tarik FIBO daripada bawah sampai atas ok so level 50 kita berada di sini level 50% kita berada di sini so ianya agak valid untuk kita entry buy bila price turun balik ke bawah mencari kawasan resistance become support ok so macam biasalah kita ada resistance price naik resistance price turun ke bawah and then price breakout di mana price breakout dalam keadaan 50% daripada uh, apa ni daripada kita punya resistance sampai bawah ni sampai atas ni pergerakan ni mesti breakout tersebut mesti berlaku di kawasan 50% FIBO ok so bila price turun bawah balik maka kita boleh buy kita boleh buy tipikan di sini Okey, tipikan di atas high so in this case price turun bawah laju kita boleh buy and then tipikan di sini itulah fenomena roll reversal RBS resistant become support Okey. So uh, tak banyak contoh RBS SBR saya nak tunjuk dekat sini but uh, sebab ini kita betul-betul hanya menggunakan uh, apa ni resistance and support okey video-video uh, seterusnya saya akan tunjuk lagi di sini kita ada satu lagi ah cantik kita ada resistant okey resistant resistant resistant kita ada breakout di sini kita ada breakout okey dan kalau boleh kalau boleh gunakan time frame besar okey time frame besar resistant kita ada breakout saya tandakan sini breakout kita and then di sini price menjadi support 1 2 3 kita ukur sekejap fibo daripada bawah ni sampai atas level 50% kita di sini betul-betul di kawasan tempat breakout so valid valid untuk buy ini adalah uh, fibo 50% so you boleh buy dekat sini buy buy buy buy buy jangan sampai bye bye TP di sini so very very good uh, berapa dalam 415 pip. Sebab uh, RBS SBR adalah continuation trend di mana saya akan ajar nanti video seterusnya uh, bab uh, bahagian trend. Okey, hingga video hingga bertemu kembali video seterusnya. Assalamualaikum.